Donc comme je disais, euh, c'est une, euh, c'est une vidéo totalement improvisée. J'avais pas prévu de faire ça. C'est juste que là, en, jouant un petit peu plus tôt dans la journée pour me détendre un peu à Dead by Daylight, je me suis dit ce serait pas complètement con euh, de faire ça. Et je crois qu'on est, oui, on est contre Leatherface. Je viens de le voir dans le fond de l'écran. Alors du coup, mon build est Premonition Urban Borrowed et self-care. Donc self-care, comme je disais, c'est pour pouvoir me soigner. Si jamais je me prends un coup, enfin c'est pas si jamais, hein, c'est quand je vais me prendre un coup. urban, euh, c'est pour pouvoir me déplacer accroupi un peu plus rapidement que si je me déplaçais euh, sans urban. Premonition va m'informer euh, si le tueur est en train de s'approcher de moi et que je regarde dans sa direction. Et pour le time, c'est au cas où on tombe sur un campeur. Pour pouvoir peut-être sauver les gens quand même. Bon alors je fais ça euh, très rapidement. c'est euh, un petit truc qu'ils ont rajouté avec, euh, avec la saison d'Halloween. C'est de la grosse merde, ça sert complètement à rien. C'est juste pour choper des, des skins un peu différents. mais je le fais parce que ça rapporte des points. Voilà. Ça rapporte quelques points en plus, donc... Euh, mais sinon, ça sert mais vraiment à rien, quoi. C'est... Voilà. Hop, ça c'est fait. On peut passer à la suite. Donc, ici, ah, on a... Donc comme je disais tout à l'heure, euh, possible, je vais essayer au du moins, euh, de faire aussi des, des, parties en tant que tueur parce que je me rends compte que euh, j'ai jamais enregistré une partie en tant que tueur. Je suis pas un bon tueur hein, au patal. Hein. je suis pas un... encore beaucoup à, à apprendre. Survivant, c'est quand même beaucoup plus simple. Ah merde. Alors attends, elle est tombée où j'ai été complètement déconcentré par le fait que euh, elle soit tombée. qu'elle soit tombée. Qu'elle ait été euh, vaincue par Leatherface. Alors. Ah, il a sûrement barbecue. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Sérieusement Sérieusement ah. Bon allez, on va se dépêcher d'essayer de sauver cette personne avant qu'il... Non mais, oh Voilà, je suis là. Non mais, je, peux te soigner. Laisse-moi te soigner. Il est en train de venir. Putain Putain Ah, casse les couilles. Casse les noix. Bon, celui-là, on devrait pouvoir le, le relativement rapidement. Plus comme elle s'est fait avoir. Oh, mais, merde Elle va m'avoir. Il va probablement m'avoir si je trouve pas une palette. Non, j'ai pas. Ah, oh putain, ouais. Ah, Bon. Ça sent pas très bon, hein, je vous le dis direct. Ça a l'air d'être euh, un putain... Ouais, c'est ce que je pense. C'est le mec qui va... Pour chasser la seule et unique... La seule et... Une seule et unique personne pendant tout le jeu. C'est tombé sur No Name. C'était pas de bol. Quand ça vous arrive, ça, c'est vraiment super chiant. Parce que, genre, vous êtes mort, on va juste rien faire. Allez, on va voir. C'est là qu'on va voir s'il a, si a barbecue. Ah peut-être. C'est pas sûr. voir si ça passe. Non, ça passe pas. Oh putain Ah, fichier. Bien sûr qu'il a Franklin On a quand même tenu, hein. Là, on l'a... On a échappé à son... Euh... À son attaque de tronçonneuse quand même pas mal de fois. Allez, boum là il a probablement barbecue. Hein. Qu'est-ce qu'il fout Qu'est-ce qui non non non Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais viens m'aider Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces branquis Eh mes amis, voici une équipe de merde Non sérieusement Ok, bon bah apparemment je suis euh, abandonné à mon sort. Voilà. Équipe de merde. Bon, on devrait quand même avoir pas mal de points. non. Hein on a quand même pas mal perdu à cause de l'histoire de, euh, de No Name qu'on n'arrivait pas à sauver là. Hello Ah, j'ai aucun espoir que le, que mec vienne me chercher, c'est juste que j'espère qu'il va crever en fait. Ce serait bien s'il mourait, s'il pouvait mourir. Mais je suis sûr qu'il a trouvé la, sûr qu'il a trouvé la trappe. Il la mérite absolument pas, mais je suis sûr qu'il a trouvé la trappe. Ah, ah il a trouvé la trappe. Obligé. Ouais, Black Je m'attendais pas forcément à mieux. Ok.